要说最近几年里面较为成功的音综，那我们的歌必定占有一席之地。该节目首季推出就成为经典，李克勤、周深、那英、肖战、费玉清、阿云嘎等等嘉宾的精彩表现，至今仍历历在目。第二季虽然因为赛制的混乱和嘉宾的变动频繁，导致口碑和评分都出现下滑，但收视却大幅提升。 依然在同类节目里面优势明显。近日迎来一个好消息，《我们的歌》第三季即将回归，而且在发布会上已经透露了新一季嘉宾的一些信息。在五月二十五日的番茄台夏季赏星大会上，独立制作人尤利介绍了《我们的歌》前两季取得的成绩，并透露了本季节目将新增 B 平台融合玩法。 但具体是什么样的形式，听起来还比较模糊，只能等节目播出后一探究竟了。大会中，尤丽还给出了本季嘉宾的一些关键词，包括音乐鬼才、歌坛天后、鬼马精灵等等。而根据他的描述，有网友已经大概猜到了部分人物。第一位被猜出来的是张韶涵，因为尤丽提供的信息是被誉为电眼美女的华语乐坛天后。 而且他的歌人人都会唱，这样的描述很难不让人联想到张韶涵，因为华语乐坛能够被称得上天后的就那么几位，其中电眼的着实不多。恰好张韶涵就有一个外号叫“电眼娃娃”，而张韶涵跟这档节目也颇有渊源，在第一季的时候有几期那英有事暂离，就是由张韶涵来代班，与肖战组成临时战队。 表现大受好评。如果今年能够来到这个节目，正式走完全程的话，绝对会令无数观众欣喜若狂。第二位比较有眉目的是网络人气居高不下的创作才子，他的歌曲只要一播放出来，肯定大家都会跟着唱。这样的形容，不少网友第一反应就是 QQ 音乐三巨头，因为这些年来网络歌手千千万。 但能够持续输出作品且得到大众肯定的，还真的就是这几位。其中仅剩许嵩和汪苏泷，目前还活跃在乐坛，与人气居高不下相匹配，所以这两位都有可能。有网友猜测单依纯也在本季的邀请之列，因为制作人提到有一位被誉为华语歌坛未来的新晋小花，她曾凭借超强的实力力压群雄。 新晋小花说少不少，可是真的能够力压群雄的，还真的没那么容易。单依纯应该是最符合这个标签的一位。去年在中国好声音里面，完全就是一骑绝尘，大众口碑也节节高升。除了他，再想不出谁更适合该标签了。此外，制作人还提到，目前在力邀一位亚洲歌坛顶级的前辈大师级人物，漂洋过海来看你。 这个信息很耐人寻味，有人觉得是在暗示李宗盛。一方面，李宗盛配得上“大师级”这样的尊称；另一方面，“漂洋过海来看你”是他的代表作之一。不过，制作人的这句话还是有点模棱两可的感觉，也可以理解成亚洲其他国家的大师。漂洋过海是指从海外过来，那么就有可能是日韩的前辈歌手。至于怎么理解，就见仁见智了。 只能肯定，这位嘉宾一定是一位重量级人物。毕竟去年连谭咏麟都请得来，能邀请李宗盛大师也不奇怪。其他的像什么人气封神的顶流男神、被综艺耽误的音乐天才，这些形容都比较模糊，随随便便找个歌手都能够套得上，就没有猜测的必要了。有也是溜粉而已。当然，很多观众还在关心一个问题。 那就是本季还会不会有老嘉宾回归？因为去年就有这样的先例，李克勤、周深、王林凯这几位都是来过两季。从网友们的反应来看，周深、肖战等几位人气选手的呼声最高，大家都希望能够再见到那战队和情深深返场表演。就在发布会当天晚上，我们的歌的主持人林海也发微博等着我们快回来了。 并晒出了九宫格照片，里面记录了两季以来令人感动的瞬间，其中 C 位的那张照片就是林海跟肖战的合照，而情深深同框一共出现了两次，不知道本季会不会真的有机会把他们请回来，再满足一下观众们的相思之苦。算起来时间过得真快，再过三个月就能看到我们的歌第三季了。 按照目前透露出来的嘉宾信息，本季还是很有盼头的。不过，还是希望节目的赛制能够越简明越好，像第一季一样，把重心放在音乐上。只要音乐质量提上来了，自然能够得到观众的肯定。最后来吐槽一下，大陆好像没有很多新晋歌手的说，年轻的歌手来来去去就是这些人，可能是他们对流量的重视吧。 还有大陆老一辈歌手拿得出来的，好像没有几个，请的都是台湾或者是香港的歌手，还有唱的歌都是台湾或者香港老一辈歌手的作品。为什么大陆歌手的歌都比较少出现在电视音乐真人秀节目里？你期待我们的歌回归吗？